السلام عليكم معكم الدكتور هلال يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال في سؤال تحت فيديو تشخيص اي HIV حبيت هنا أرد عليه بالتفصيل لأنه السؤال شوية أثار كتير من الردود والقلق عند بعض الناس فقلت أجاوب عليه في فيديو بشرح وتفصيل أكتر واحد اسمه بدر الحارثي آسف دكتور لديك بعض المعلومات الخطأ أنا أعرف شخص يعمل فحص كل سنة وآخر حاجة كشف المرض بعد أربع سنوات ده كان السؤال طبعا معنى الكلام إن في واحد كان بيعمل تحاليل وتطلع سلبي سلبي وبعد أربع سنين طلع إيجابي فبمعنى كلامه إيه؟ إن ممكن الفيروس ما يبانش إلا بعد فترة طويلة يعني الواحد يبقى مصاب وهو مش عارف وفي الآخر يطلع إنه مصاب بعد يجي أربع سنين من الإصابة طبعا الكلام اللي هو بيقوله ده كلام ملوش آه، أي أساس من الصحة وفي أدلة على أن هذا الشخص ربما كتب الكلام ده كده لإثارة الناس أو لنشر الذعر أو لأي سبب أنا رديت عليه بس هو مهتمش بعد كده بالتعقيب أو الرد على كل الناس اللي ردت بعد كده يجي 25 رد وتعليق هو ما اهتمش ابدا وده دليل قاطع على انه يا اما انسان كان بيكتب اي كلام او بيكذب او بيدعي او اي حاجه المهم انه كلامه ما نحطوش في الاعتبار آه، على الاطلاق المهم الاجابه بتاعتي كانت اطمن يا سيدي المعلومات صح وصاحبك هو اللي غلط انت متصور ان صاحبك ده مرجع تاخد منه معلومات عرف صاحبك ازاي ان العدوى جت من اربع سنين احتمال ان العدوى كانت من شويه شهور من بضعه شهور او فحاجه من الاثنين يا اما ان صاحبك ده غلطان او الفحوصات هي اللي غلط لكن المعلومات طبعا صحيحه واحد اسمه كامل كامل رد السلام عليكم دكتور انا عملت علاقه وهكذا من غير واقي وجاني وسواس دخلت على النت شفت الاعراض جاني اسهال لونه أخضر وبعدين جاني حرقان في البول ورحت الدكتور وصف لي مضادات حيوية ما نفعت إلا بعد ثلاثة أيام وبعدين رجع لي الحرقان البول وما رضي يروح مع تغير لون اللسان وإسهال وإمساك واللسان بقى أسود كامل كامل كتب كلام كتير معناه إن هو الراجل موسوس وقلقان وما لذاكير والكلام اللي هو كاتبه بعد كده في واحد تحت تي اسمه استغفر الله رد عليه استغفر الله ده رد عليه قال له دي وسوسة ومبروك عليك ال negative السلبي انت سليم ان شاء الله وبعدين استغفر الله برضه بعد كده قال له يا اخي طبعا كامل ده قال لك انا ايه آه مش عارف اعمل ايه وعملت التحليل بعد 80 يوم وخايف اعمل التحليل تاني فقال له عيد التحليل يعني ده رد واحد مستقر ومطمئن عيد التحليل وإن شاء الله تجد النتيجة سلبية وبعد كده انسى الأمر نهائيا واعمل تحليل شامل بقى شوف ايه المشكلة اللي عندك دي من ايه التعب اللي عندك ده من ايه وبعدين واحد اسمه عميرات عميرات دخل على الخط وشتم اللي كتب المعمولة المعلومة اللي في الأول اللي قال إن صاحبه اكتشفه بعد أربع سنين بيقول له يعني الناس موسوسة خلقة وأنت آه، جاي تقول كده طب أنت جايب المعلومة دي منين؟ داهية فيك وفي صاحبك المجنون كل ده وبدر الحرس ده ما ردش طبعا بتجيله اختراط بالردود وأي واحد يعني عادة آه، بيتابع اليوتيوب ويجي له اختار بيحب يرد لكن يبدو ان هو كان بيهرج وقال كلمة كده الكلام آه، اللي حطه آه، يعني بدون معنى او بالتهريج وما الى ذلك عشان كده ما بيردش حتى في واحد بعد كده شتم برضه <laughs> ما ردش اه واحد اسمه وائل المهم أميرات ده بيقول الله يخليك يا دكتور جاوبنا الكلام اللي كاتبه بدر الحرس ده سليم ولا ايه بالظبط وبعد كده وائل برضه بعت رساله بيقول يا دكتور طمنا الكلام اللي قاله بدر الحرسي ده ايه بالظبط هو شوف شتم بدر الحرسي وقال له يا بدر يا حرسي يا كلب رد <laughs> برضه ما ردش فده اكيد ان هو كان يعني كتب رساله كده يغيظ بيها الناس او يستفز بيها الناس وده آه، اللي انا عايز اقوله ما تهتموش بكلام الناس وخليكم متمسكين بالعلم والمعلومات اللي احنا بنقولها واخدين بالكم مش اي واحد يقول كلمه تهزكم انا رديت على طول على بدر الحرسي اول ما حط الرساله وقلت له احتمال صاحبك ده يكون غلطان وهو ده الاحتمال الاكبر او انك تحليل غلط ما قلتلوش بقى ان انت احتمال تكون بتكذاب او بتهرج او كده وبكل هذا الحوار هذا بدر الحرسي لم يظهر ولم يرد دليل ان كلامه ما لا يؤخذ عليه وربنا يعافينا ويعافيكم جميعا المهم يا اخوانا ما تكونوش موسوسين قوي كده ونأكد مرة تانية إن التحليل اللي هو المضاد وهو أبسط تحليل HIV antibody بيبقى مؤكد وقطعي بعد 3 شهور بعد 90 يوم بعيد هذه المعلومة وأكدها مرات ومرات فاللي بيعمل التحليل بعد 90 يوم يطلع سلبي ألف مبروك ويبعد عنه الوسواس ويتوكل على الله وربنا يعافيكم جميعا